वो क्या मिटेगा जिस पे हो साया पुरान का अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा पुरान का अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा पुरान Liking